Nizami Gəncəvi 1141-1209 Sultan Səncər və Qarı İxtisarla Tərcümə edən Süleyman Rüstəm və Saroğlu Zülm edib bir qarıya çox uddurmuşdular qan. O da Sultan Səncərin tutaraq yaxasından dedi ki, Səndə insaf az görmüşəm, qulaq az, Səndən gördüyüm zülm əsla hesaba sığmaz. Bir kefli darğa gəlib evimdə məni söydü, salıb təpik altına doyunca döydü, döydü. Mən günahsız qarının saçlarına atdı əl, üzü üstə sürüdü evdən çölə əlbə əl. Cəmaat arasında söyüb məni qudurdu, evimin qapısına zülmün möhrünü vurdu. Dedi, Ey qozbel qarı, söylə filan gecədə, filan kəsi kim vurdu yaşadığın küçədə? Evimi çox axtardı. Qatil hardadır, deyə, ey patşah, bu həqarət sığarmı yerə, göyə? Darğanın sərxoşluğu olmuş bu işə maya, bəs niyə mən yazığı salır qısma boğmaya? Vilayəti soyarkən patşahın adamları, cinayətkar olarmı bunda məyər bir qarı? Bu zülmə əl atarkən darğa xalq görə-görə mənim ismətim sənin ədlin salınmış yerə. Bu yaralı sinəmdən bir də axıtdılar qan. Özümü itirmişəm. Qalmamışdı məndə can. Ey şah, dada çatmasan olurkən qəlbim kebab, qiyamətin günündə çəkilər səndən hesab. Ah, səndə nə ədalət, nə mərhəmət görürəm mən səndə sonsuz zülm və əziyyət görürəm. Rəyyətə hər zaman kömək etməli patşah. Səndən xarlıqdır gələn bizə ol bundan agah. Bir hünər deyil almaq yetimlərin malını. Buna mərdlik deməzlər. Düşün işin dalını. Çapdırıb qarıları qırdırma gəl acından. Onların gəl utan bir qar kimi ağ saçından sən bir qulkən edirsən patşahlıq iddiası, azğınsan, şah deyilsən, sənsən doğuran yası. Padşah öz ölkəsini görmək istəsə abad, etsin rəyyətini gərək məsud, gərək şad, ta ki hamı hökmünə etsin hörmət, əysin baş, könüllər onu bilsin özünə bir dost, sirdaş. İşlərinlə aləmi alt-üst eyləmisən sən. Söylə bir, özlüyündə nə hünər göstərmisən? Bir zamanlar türklərin çox yüksəkdi dövləti, bəyənildi hər yanda ölkəsi, ədaləti. Zalımlığın bəllidir, işin peşən talandı, sən ki hintli quldursan, türk olmağın yalandı. Dağıldı şəhərlinin evi sənin əlinlə, Əkinçinin xırmanı dənsiz qaldı səninlə. Ölümün dəhşətindən qorxub bir hesab apar, növbə sənə də çatar, əlini eylə hasar. Ədalət çırağındı yolumda, olma naşı. Bu gündür sabahın ən mehriban yoldaşı. Qarıları sözünlə şad et, sevdir özünü. Sən bu qoca qarının unutma gəl sözünü. Çəkin, çarəsizlərin dağıtma var yoxunu. Bəlkə o qəmlilərin yeməyəsən oxunu. Sən ki hər bir bucağa ox atırsan bu qədər, acların qarğışından söylə, qafilsən məyər? Unutma ki, aləmi açmağa bir açarsan. Dünyada zülm etməyə yaranmış məyər insan? Sən hökmdar olmusan, yetişəsən haraya, Daim məlhəm qoyasan vurulan hər yaraya. Hər zaman rəiyyətin diləyinə qulaq as. Ürəkdən məzlumların ürəyinə qulaq as. Çox danışdın. Qalx. Yetər bu şairlik ilhamı. Qana dönmüş qəlbinə qan qoymuşdu Nizami.